Eu não sou robô, eu sou o Bruno. O Wood caiu. Eu não sou robô, eu sou o Bruno. E este é o primeiro canal do... É o primeiro vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês as canetas da SpaceX. São três canetas que vêm nesse estojinho. Nessa caixa de papelão. Não tem mais a venda. Você pode procurar que você não acha para vender. Para quem não sabe, a SpaceX é aquela empresa que está lançando foguetes. Está sendo muito falado ultimamente. Está em parceria com a NASA e os Estados Unidos. E eu já comprei há um tempo, mas ainda não tinha a oportunidade ou a força de vontade de estar tá gravando esse vídeo. Vem três canetas. Eu já disse que já vem três canetas aqui dentro. Vamos ao unboxing. São essas três canetas. E o que elas fazem? Eu vou mostrar. Cada uma delas tem um tema. Essa vem escrito SpaceX. Do outro lado temos o Falcon 9, que é um foguete da SpaceX. E o que é legal que acontece? Isso. Esta outra a gente tem o escrito SpaceX também. Porém, o tema desta do outro lado é a espaçonave Crew Dragon. E faz a mesma coisa. Esta outra é diferente das outras duas, ela está escrita Ocupe Mars, que é o programa para levar humanos até Marte. E deste lado temos um módulo lunar que faz o mesmo efeito. E simula aqui Marte. As canetas, como você pode ver, são muito bonitas. Elas são transparentes aqui na parte de cima. Aqui ela é feita de ferro. Aqui, infelizmente, é plástico. Temos um detalhe nesta parte de cima. Não sei se dá para ver na câmera. E o que é mais interessante nessas canetas, aqui você gira para poder sair a ponta dela. E o que, que ela faz? Ela escreve. Quem diria que as canetas escrevem, cara? Muito foda. Se inscreve no canal. Não, tem que se inscrever no canal. Não tem outro vídeo no YouTube falando sobre essas canetas. É o primeiro vídeo que aparece dando um review dessas canetas. Assim, lindo, maravilhoso, perfeito. Se inscreve no canal. Esse então foi o primeiro vídeo, ou segundo vídeo do canal. Tem um que é bem antigo, 11 anos atrás. Não pode contar, talvez conte, não sei. Esse então é o vídeo das três canetas da eh, SpaceX. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.